Silence! सिफारिस अफ लभली पिपुल इज यो बोय कमान्डो होइन सो अहिले चाहिँ हामी नुवाकोट आइपुगेको छौँ अनि फोर फोर्टी फाइभमा चाहिँ हामी बजारबाट हिँडेको होइन अनि फाइभ फिफ्टीमा चाहिँ यहाँ नुवाकोट भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ धेरै जस्तो अफ रोड थियो बाटो अनि हल्का पिच पनि थियो बजारदेखि माथिको बाटो चाहिँ होइन अनि यहाँ पनि आयो होइन एभ्रिथिङ सिम्स क्वाइट नाइस अहिले चाहिँ छ बज्न लागिसकेको छ by the time I'm recording this and you can look around everything is beautiful green एकदम क्वायर छ अनि बलहरू चिपिङ चिपिङ गीत गाइरहेको छ होइन as you can see everything is nice over here केही यो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने कुरै हुँदैन होइन अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा फ्लुट बजेको सुनेर पिसमा बस्दा चाहिँ एउटा रमाइलो पनि हुन्छ होइन अनि म चाहिँ त काममा आएको थिएँ होइन अनि एउटा ब्लग पनि बनाइदिउँ भनेर ब्लग बनाएको hope you guys enjoy this अनि छ भइसक्यो होइन घाम त अझै ढलेको छैन हजुर पनि अराखाँची गुल्मी पाल्पा गुडलतिरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ अराखाँची आएको बेला चाहिँ डु भिजिट त होइन एउटा पिकनिक स्पट जस्तै छ यहाँ चौबारी छ त्यहाँ बस्नको लागि ठाउँ पनि छ होइन यतापट्टि चौबारी छ फ्ल्याट सबै छ ग्रिनै ग्रिन छ एउटा सानो पिकनिक सिकनिक आउन साथीहरूसँग रमाइलो गरे जस्तो ठाउँ छ होइन so do visit this place also if you are from if you are from here होइन के छ आफ्नै त हो नि अब हामी पनि ठकुरी भएको जस्तै भन्नु पऱ्यो होइन one thing I just notice now यहाँ चाहिँ एउटा सस्पेन्सन ब्रिज बन्न लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई I just saw in I'm kind confuse not really confuse but I'm really confuse मलाई चाहिँ यहाँ सस्पेन्सन ब्रिज बन्न लागेको जस्तै लाग्यो है पल्लो गाउँदेखि यो गाउँसम्म I don't know if it's real or not but you can see त्यो डाँडाबाट चाहिँ यो डाँडासम्म तार छ होइन तर सस्पेन्सन ब्रिज भएको त्यति तलसम्म चाहिँ हुने थिएन वायर्सहरू चाहिँ छ सो सस्पेन्सन ब्रिज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ कसलाई के थाहा होइन बनेपछि हेरौँ न फाइभ सिक्स मन्थमा सो यति भन्दै ब्लगिङ गर्न चाहन्छु होइन होप यु गाइज इन्जोय अनि हजुरहरू पनि प्रोभिन्स फाइभबाट हो भने चाहिँ अरैहाँ चाहिँ आएको बेला चाहिँ नुवाकोट आउनु होला फ्यामिलीहरूसँग फ्रेन्डहरूसँग पिकनिक स्पट जस्तै छ रमाइलो छ ठाउँ होइन साथीहरूसँग बसेर रमाइलो गर्ने गीत सित गाउने पिकनिक बस्ने जस्तो ठाउँ छ अब डु भिजिट होइन अब मन छ भने एकचोटि आफै आएर यहाँको ग्रिनरी नेचर इन्भाइरोमेन्ट आफै आएर एक्सप्लोर गर्दा छुट्टै अनुभव हुन्छ होइन मैले यसरी क्यामेरामा भन्दा देखाउँदा जति नै राम्रो भने पनि आँखाले देखे जस्तो आफूले एक्सपिरियन्स गरे जस्तो अरूले भनेको हुँदैन होइन सो भन्दै भ्लगिङ गर्न जान्छु अब चाहिँ thanks for thanks for watching the vlog guys अनि टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब होइन अब सेयर पनि गरिदिउँ भिडियो सिडियो आइरह अब मैले रेगुलर कन्टेन्ट हाल्ने कोसिस गरिरहेको लेस सिके के हुन्छ होइन फ्युचरमा what future holds nobody knows and lastly होइन आफ्नो ओपिनियनहरू के गर्दा राम्रो हुन्छ के के कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ कमेन्ट सेक्सनमा मजाले लेखिदिउँ होइन बालले फरेर सर लेखिदिउँ होइन यति भनेर ब्लग दिन चाहन्छु bye guys stay safe from टुना hope you and your family are safe bye bye say boy commando